Հաճախ սիրում եմ, երբ մարդկայինորեն սիրտս գերում են։ Հաճախ լռում եմ, երբ ճիշտ ասածս դիտմամբ ծռում են։ Նաև խղճում եմ, եթե զղջում են։ Հիասթափվում եմ, եթե խափվում եմ։ Նաև ատում եմ, եթե ստում են։ Բայց ամենից խոր ես հավատում եմ։ Ոչ միայն գիտեմ, Ես հավատում եմ երկնի բացխոփիկ քողարկությանը, օվկիանոսների հավերժ կրկնվող խաղարկությանը, հավ քութրչունի անբեկանելի զվարկությանը։ Ոչ միայն գիտեմ, ես հավատում եմ, որ անհնար է արևը բանտել, երկնակամարի զարդերը քանդել, խմորի նման հունցել ու գնդել կապույտը ծովի, ատելի լուսնին բռնել վրընդել երկնքից ծավի։ Ինչու թաքցնեմ։ Ես ճանաչում եմ ու գիտեմ մարդուն, ինչ ասես չկա նրա փակ սրտում։ Գիտի կործանել, բայց եւ գործանել։ Մատնություն գրած նույն իր зерքերով, աշխարհը լցնել շռայլ բերքերով, նույն այդ зерքերով եւ ճրակ մարել եւ խարույկ վարել, նույն այդ зерքերով եւ դանակ խրել եւ վեպեր գրել։ Նա գիտի զարկել ու զրկել գիտի, բայց գիտի գրկել ու փրկել գիտի։ Նա գիտի կեղծել ու սրփապղծել, առավել եւս գիտի ստեղծել։ Ես նրան հաճախ դատապետում եմ։ Երբեմն նույնիսկ նրան ատում եմ, բայց ամենից շատ խոր հավատում եմ։ Ես հավատում եմ նրա բնության ոչ թերությանը, ստորությանը, օչարությանը, այլ խորությանը ու բարությանը, ոչ ծերությանը, այլ նորությանը։ Զավակի տեսքով անverջ կրկնվող այս հարությանը։ Ես հավատում եմ կենթանի մարդուն, առավել նրա ծնվելիք որդուն։ Ես հավատում եմ նրա անուրջին, նա որտեղ որ է Մարսել կթրչի, նոր է սկսում տիեզերական ճամփորդությունը։ Եվ Վեներայի լանջին կկարչի, ես գիտեմ նրա տղամարդկային շանորդությունը։ Ես հավատում եմ նրա ծով խելքին, եւ նույնիսկ նրա հոտարությանը ամեն ինչ տեսնող աչքերից ոլքին եւ նույնիսկ նրանց մթարությանը ես հավատում եմ նրա մատների հար անհատնելի ճարտարությանը նրա ոտների արդարությանը մինչև իսկ եթե ճամփից էլ հանեն էլի ճարկանեն տեղ կհասցնեն ես հավատում եմ հավատին մարդու Im. Ay, Sabatín.